עם חורבן בית המקדש השני, הפכה כת הפרושים לדת יהדות ההלכה הרבנית, ולא התבססה עוד על התגלות שמימית אלוהית, כפי שהיה בזמנם של משה, האבות, המלכים והנביאים. המנהיגים החדשים של העולם היהודי באותה תקופה בחרו במכוון להתנתק מהתנ"ך. לאחדים מכם זה אולי יישמע מפתיע, אך זה מה שעולה מהתלמוד עצמו. סיפור מפורסם ומכונן בתלמוד ממחיש כיצד העפילה סמכותם של הרבנים על זו של אלוהים, ולמעשה הדירה את אלוהים מתפקידו כריבון, והפכה אותם לאלוהים החדשים. הסיפור מתייחס לוויכוח המפורסם בין רבי אליעזר לרבי יהושע בנוגע לתנור. הוויכוח קשור לשאלה אשר הועלתה על ידי אדם שהיה בעל תנור עשוי חמר. הוא הרחיב את התנור על ידי כך שחתך אותו לחתיכות ולאחר מכן הרכיב אותן עם חול כדי ליצור תנור גדול יותר. הוויכוח שהובא בפני הסנהדרין היה, האם התנור החדש כשר או טמא? התלמוד מפרט כי רבי אליעזר הביא את כל התשובות בעולם והוכיח כי התנור אכן כשר, אבל רובם המכריע של רבני הסנהדרין לא קיבלו את התשובות וטענו כי התנור איננו כשר. רבי אליעזר המשיך והוכיח את טענתו באותות על-טבעיים. עץ תאנה נקרע משורשיו בדרך נס וניטע מחדש בצידה האחר של החצר. מים זרמו במעלה ההר, אך השיא הגיע כאשר קרא רבי אליעזר, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. ואז דיבר אלוהים דרך בת קול מן השמיים ואמר, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו? כלומר, אלוהים קרא מן השמיים, כי הצדק עם רבי אליעזר. אז, קם רבי יהושע והצהיר את אחת ההצהרות המשמעותיות ביותר בתלמוד ובעולם היהודי אי פעם. לא בשמיים היא. אלוהים כבר לא אוחז במושכות. כעת מצוי המנדט בידי הרבנים לבדם. להם הכוח והשליטה. אלוהים נשאר בחוץ. התלמוד ממשיך ומספר כי לאחר הוויכוח, חייך אלוהים בהסכמה ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. כלומר, לפי ההגדה הרבנית, נכנע אלוהים לסמכותם של הרבנים, ולפיכך, הודה אף הוא כי כוח פסיקתם גדול לא רק מזה של משה, אלא אפילו משלו עצמו. מאותה העת, אלוהים הפסיק לגלות את עצמו לעם ישראל, כפי שהיה עושה בתקופת המקרא. מנקודה זו ואילך, הפסיקות וההלכות של הרבנים הם התורה החדשה, אותה הם מכנים התורה שבעל פה. מזה אלפיים שנה היהדות מבוססת לא על המקרא, אלא על מסורות והלכות אותן המציאו הרבנים.